Liikenneturva on tänään täällä Kansalaistorilla esittelemässä kauneen kuumempia pyöräilykypäriä. Meillä on tuolla kontissa valikoima tosi kivan näköisiä kypäriä. Niitä voi pysähtyä vaikkapa työmatkan varrella sovittamaan ja kokeilemaan, että löytyykö jotain uutta luukkia itselleen. Meillä on paikalla myös tylisti Satuarvo, joka antaa vinkkejä sopiviin kypäräkampauksiin. Mulla on tässä yksi esimerkki tämmöisestä kalanruotaletista. tuodaan kivalla tavalla esille turvallista pyöräilyä ja pyöräilykypäriä. Kampanjan nimi on Päätä käyttää ja siinä meillä on kohderyhmänä yli 45-vuotiaat naiset ja miehet. Tässä kampanjassa me käsitellään äh, niitä syitä, miksi ihmiset eivät ehkä käytä kypärää. Ihmiset ehkä kokee, että se kypärä on epämukava ruman näköinen tai pilaa vaikka kampauksen. Nykyään pyöräilykypäriä löytyy ihan joka lähtöön. Me halutaan tällä kampanjalla esitellä ihmiselle tätä kypärävalikoiman laajuutta. Me ollaan varmoja siitä, että jokaiselle löytyy oman päähän sopiva ja oma makua miellyttävä pyöräilykypärä.